자.

Karibu. Haya, sawa, aingie hmm? aingie Karibu. Ah, Salamu. Tuna shida ya kuweka feni hapa ya juu ile iko chini tumeshanunua hiyo. Okay. Alafu na kule chumbani kule. Mm -hmm. E, tunataka tuweke na chumbani. Sasa hapa hivi hakuna lock ya kupokea. Ila chumbani kuna lock. Na mbali na hivyo hakuna hakuna ile system ya kui nani ya kuzungusha kupunguza. Eh. Rovleta uh, switch tunazo. Switch zipo ah, hizi. Hiyo eh. switch ya 2A ambayo na shafe na taa. Ndio. Eh, na maana hapa utabidi tutoe waya hapa nje uingie ndani mje kwenye regulator kwa ajili ya kucontrol ile speed. Sawa. Eh. Sio inawezekana kufanyika muda huu? Inawezekana. Basi kazi kwako, mimi naendelea kuna kuna mafazi. <laughs> Hebu nione huku. Sawa, angalia. <laughs> Eh. Hapa huku ipo ya peni. Eh, ya peni eh, hiyo hiyo ipo. Kwa maana inahitajika hicho cha kuzunguka hiyo si ndio lini unaweza ni hiyo regulator eh ndio hapo eh hiyo hapo ndio kwa kuiweka sasa sawa sasa eh si utakuja nako tunalipa kuvipata jenabi ah hajaongea bei ya eh hapo na ndio kuna chapa eh usije Eh, milioni tatu hapo kakimbia, eh, tukashindwa eh. bei funga feni mbili au hapo sasa tufanya na huku amna sasa hizi huwezi kupata huku, huwezi kupata huku ni feni. Kwa hiyo na hiyo kazi ya kuweka huku lazima upande juu sababu ile huku siweze kuweka tu baadaye na nini kichomoka wakati kuna kuna mtoto hapa inakuwaje? Mm. Yeah. Kwa hiyo maana tutakuwa na ya chumbani kule kwanza kwa leo. Yeah. Sawa. Hiyo kesho ndo tunapiga hii hapa na huku na nini. Sawa. Kwa gharama gani? Kwa yote sio? Yaani kazi nzima ikamilike ya huku na chumbani. Kwa saa asili. Bosi wa nyingi sana. Kwa Kwani na yeye na nyingi kweli. Sikia nikwambie. Sikia nikwambie. Tunasaidiana, si ndio? Unaona mimi hapa nafanya hivi ili kuzuia matumizi ya pesa. Umeona? Hapo umekuta fundi, mimi sio fundi. Kweli mimi najua tu hivi hapa na ninavyofanya. Eh, umeona? Ehe, nafanya hivi kwa sababu ya kubudget. Sawa. Ni kuombe tusaidie sawa? Basi kwa ish, kwa ishirini tusiongee sana. Muda unaenda fanya 25 nije fanye kazi. Nisaidie kwa 20 bosi. Kule tuna ya 20 hapo mimi nakusaidia sana kweli. Kweli nisaidie kabisa sana kwa 25. Kwa 20 nisaidie sana. Sababu ninapokuambia feni nzima tukifunga feni feni feni moja. Mm. Afsa asili. Ah. Eh, feni moja. Wewe nisaidie sana kwa yote mawili. Tutafanya kazi nyingine nyingi boss. Najua mimi wewe unanisemea lakini mimi ndo najua. Basi utadai tano basi mimi. Ah, sitaki kudai. <laughs> Utaki kudai. Sitaki kudai. nikudai. Sababu wewe binadamu. Basi basi hiyo nyingine ya pili yeah. utakapokamilisha utaipata, utaichukua kwa madam pale. katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa, na huu ni mrejesho kuhusu kile ambacho wewe umekifanya aidha kwa kuchanga au hata kwa kumwomba Mwenyezi Mungu afanikishe swala la Rahma, binti mdogo ambaye hana ndugu hata mmoja kusaidia kufanikisha mambo fulani ambayo yalikuwa ni mazito kwenye maisha yake, kwa sababu waliofuatilia mkasa wake katika sehemu ya kwanza na ya pili mmeweza kuona maisha halisi ya vile ambavyo amekuwa akiishi hadi alipofikia na kila kitu, na hii imewagusa watu wengi, na tunakwenda kuleta kwenu mrejesho wa kile ambacho kiliendelea mpaka hivi leo, ambapo tunazungumza tunazungumza kutokea nyumbani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 Rahma Abduli ali, unajisikiaje siku ya leo exclusive interview ya mrejesho huu inafanyika kutokea nyumbani kwako? Mm, furaha, nasikia furaha, amani hmm. mm. mm. Kabla hatujaenda mbali zaidi kujua ilikuwaje na kila kitu, kwa wewe ambaye unaitazama Tiki TV, naamini hii nayo itakuwa ni sehemu ya mrejesho. Mrejesho huo au kazi hii kufanyika, niseme ni kazi ambayo binafsi kwa mimi imenipa changamoto nyingi sana, na hata kwa rahma pia. Tumekutana na watu wa aina tofauti tofauti, wengi sana. Inawezekana na nashukuru kuna mtu mmoja ambaye alinipigia simu akaniambia kwa hiki ambacho kimefanyika uwe makini sana, kwa sababu watatokea watu wengi wenye mitazamo na nia tofauti, hali ya kuwa pia wale wa kusaidia watakuwepo. Sikumwelewa vizuri, nilikuja kumwelewa baada ya kukutana na changamoto nyingi, baadaye nikakumbuka yale maneno. Namshukuru sana kwa sababu sehemu au asilimia ya ushauri wake ilitusaidia kwa kiwango fulani. Nazungumza hivi kwa sababu naamini kwamba inawezekana kabisa kuna baadhi ya watu itakuwa pengine niliwakwaza ama tuliwakwaza kwa sababu ambazo zinasababishwa na watu wengine wa aina fulani. Unaweza ukawa umefanya mawasiliano, mawasiliano yako yakaleta mlengo au taswira ya mawasiliano ambayo pengine yameshatupa changamoto nyuma. Napozungumzia hivi, inamaanisha kuna changamoto na changamoto zingine hatutoweza kuzitaja kwa sababu maalum kabisa. Zipo changamoto ambazo ni kubwa sana, lakini zingine naomba niziweke wazi hapa. Kuna baadhi ya watu, mwingine anakuita anasema njooni nitawapa msaada na mkifika hakuna chochote inakuwa ni maneno mwingine anakuita ana akifika anasema nimekuja kuthaminisha kama naweza nikamuoa. Changamoto ni nyingi sana ambazo tumekutana nazo, lakini kubwa zaidi ambayo hii niiweke wazi na naiweka wazi kwa sababu moja, kwa sababu bado kuna baadhi ya message ambazo zinakuwa zikiendelea kuja katika simu kwamba meseji fulani hivi zinaashiria vitisho. Sijajua ni kwa lengo gani, ila tunakwenda kuizungumza hii changamoto kwa sababu ilitupata tukiwa wote, mimi pamoja na Rahma. Tuliitwa sehemu kwa lengo la kupewa msaada, tumefika ile sehemu sitopenda kuitaja, na kwa sababu mambo mengine hatutayataja tuyaache tu kama yalivyo, ila tuliitwa sehemu. Kufika katika ile sehemu Tumefika, tumeshuka kwenye, kwenye gari. Baada ya kushuka tu, wakati mimi nikiwa natokea mlango wa pili, kwa sababu Rahma alikuwa amekaa kwa mbele, ametokea mlango wa mwanzo kaja kupokelewa. Tulielekezwa hadi sehemu, tukafuata, tukamaliza, tukaelekezwa, tukaambiwa sehemu fulani chini ya mti. Tulipofika, nikiwa katika lile eneo, wakati mimi nashuka ili nihakikishe nafunga mlango vizuri, Rahma ameshuka. Aliposhuka kakaribishwa kwenda ndani. Alipoelekezwa alipoelekea ndani na mimi namaliza kufunga mlango naingia ndani na naulizia Rahma yuko wapi? Naambiwa Rahma kaenda chooni. Mwingine anasema hapana, kaingia huku. Na wananiambia mimi ingia hapo hivi, kuna chumba ambacho kina makochi, ingia ukae hapo. Naingia kukaa pale, nauliza Rahma yuko wapi? Naambiwa kaenda chooni. Lakini hapo katika hiyo sehemu Mwenyezi Mungu alivyokuwa ajabu, chumba ambacho walikuwa wamemuingiza wame, ameacha viatu vyake nje. Sasa kaenda chooni, kaendaje? Viatu hivi hapa, nauliza. Nikaambiwa yupo chumba hicho hapo. Sasa pengine utuambie ilikuwaje mpaka uka, ukaingia ndani na nini na nini ambacho kiliendelea mule ndani? Ah, mimi mwenyewe nilikuwa sijui kitu chochote kinachoendelea. Nimefika pale, nilijua kapo, kanipokea tu akaniingiza ndani, akanifungia mlango. Ndiyo, ndiyo. Umepitia changamoto nyingi, una lipi la kuzungumza? Kwanza kabisa cha kusema, namshukuru Mungu, namshukuru sana Mungu kwa kunipa afya uzima mpaka leo nimefikia hatua hii, nimepata kwangu. Hilo ndo kubwa la kusema. Na katika mrejesho huu pia, kwa wewe ambaye unaitazama Tiki TV, kwambie tu Rahma hivi sasa ambapo tunazungumza, kama unavyojionea mwenyewe mazingira ya nyumbani kwake, amepata kwake, amepanga na amelipa kodi na mazingira ya nyumbani kwake ni vyumba viwili, kwa maana ya master bedroom, kwa maana ya chumba ambacho kina choo chake ndani na chumba kinachofuata ni sebule, kwa maana ana chumba na sebule, na amebahatika kupata baadhi ya vitu ambavyo ni mahitaji muhimu, kwa maana ya kwamba ana godoro la tano kwa sita nchi kumi na amepata carpet kama hivi ambavyo linaonekana la manyoya, mapazia, TV eh, kile kidude cha kuweka vyombo kile kinaitwaje kile? Enga. Nini? Enga ya vyombo. Eh, amepata enga ya vyombo na jiko la gesi sasa hivi walau anaweza akakaa nyumbani kwake akajitengenezea japo chakula na maisha yakaendelea. Kodi iliyolipwa chumba hiki ambacho hii sehemu ni vyumba viwili Kodi iliyolipwa ni kodi ya miezi mitatu na inalipiwa laki moja na nusu kwa mwezi mmoja, na maana kwa miezi mitatu ni laki nne na nusu. Kwa wewe ambayo uliguswa ukafanya chochote juu yake na unaendelea kufanya au ambayo utaendelea kuguswa zaidi, ni kuombe kikubwa kilichobaki ni kuongeza muda wa maisha yake katika eneo hili ambalo amepanga. Hivi umepapenda kwanza kwa kipindi hiki, kwa sababu leo sio siku ya kwanza umehamia hapa? Mm, nimepapenda. pako vizuri? Pazuri pametulia. Mm. Mm. Sawa sawa, ni kuongeza muda wa kodi ya, ya eneo hili ili aweze kukaa kwa muda mrefu wakati akiwa anaendelea kujiandaa kufanya vitu vingine vya msingi kabisa. Mtu mwingine ataendelea kujiuliza kutokana na hayo yote ambayo yamefanyika hadi kufikia hivi sasa. Je, vipi kuhusu mama? Mama bado ila natumaini tampata lengo la kusema unatumaini utampata? Ah, kwa sababu najua yupo na <laughs> ananisikia ananiona, kwa naamini ni, ni kushukuru kwa hivyo, ni kushukuru na wewe ambaye unaitazama, ni kushukuru kwa wale wote ambao wametoa sapoti na ushirikiano. Ni kweli Rahma anasema mama yupo na mama yupo kweli kabisa, na tunaamini kupitia Tiki TV tutakapolifanikisha hili, kwa sababu tayari kuna mawasiliano ambayo yapo na taratibu zinaendelea. Ikumbuke kuwa suala hili ni zito kidogo, hatutapenda kusema mama yake Rahma baada ya kutoka hapa alienda wapi na ikawaje na nini, hatutasema kwa sasa kwa sababu hayo pia ni maisha yake yeye mwenyewe. Itakapofikia hatua ya yeye kuzungumza, tutakapokuwa naye hivi live, basi utaweza kuyapata mambo mengi na makubwa zaidi kuhusu nini ambacho kilitokea na kila kitu na kuweza kumuona mama yake Rahma. Kikubwa ni uhakikishe tu umesubscribe na umeturn on notification ili usipitwe. Rahma, kule ambako ulipokuwa unakaa wakati unatoka, na naomba kufahamu siku moja kabla ya kutoka na kuhamia kwako ilikuwaje kwa yule rafiki yako kule Kigogo? Kwanza ilikuwa siamini kama eti natoka pale naenda sehemu yangu mwenyewe. Sikuamini ila ilinibidi niamini. Niliamini nikamshukuru Mungu kwamba imefanikisha na niliondoka pale vizuri tu kwa wema, na niliagana nao vizuri bila shida yoyote, na nawapenda sana tu. Sawa sawa. Kwa kipindi chote hiki ambacho tumekuwa tukishughulikia ili swala lako ili liende vizuri ukae kwako, maisha yalikuwaje kwa wewe mwenyewe binafsi? Ya, ah, maisha yalikuwa kawaida mazuri, nashukuru Mungu. Mm. Ndio. Mm. Unamwambia nini kila ambaye ameguswa na akafanya kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba wewe unapata mabadiliko ya maisha yako unapata kwako, na wapo baadhi ya watu ambao walihitaji uende ukakae kwao, nafikiri unakumbuka. Ehe. Eh, katika wale watu ambao walihitaji uende ukakae kwao, lakini sasa hivi umepata kwako, Mwenyezi Mungu ukasaidia, unawaambia nini kila mtu aliyeguswa kwa nafasi yake na akafanya kwa nafasi yake? Kwanza kikubwa ninachoambia, nashukuru, asante sana, na washukuru wote walofanya unalofanikisha kwa ushauri, kwa mawazo, kwa fedha, kwa chochote kile. Mungu awabariki, awazidishie walipotoa pazidi zaidi, na nawapenda pia hivyo tu. Sawa sawa. Na kwa kipindi hiki sasa ambako tunafanya mrejesho, ni kitu gani ambacho kipo bado sana kwenye akili yako? Aa, ah, kitu ambacho kikubwa kipo sana kwenye akili yangu ni ni, ni, ni yani sana sana kitu ambacho kiko kwenye akili yangu ni biashara mm. mpaka sasa hivi ndio kitu ambayo ipo kwenye kichwa changu. Mm. Na unafikiria kufanya biashara ya aina gani? Na kwa nini ufanye biashara? Biashara ninayofikiria kuifanya ni biashara ya ya inayodili na mambo ya sisi wanawake wenye urembo, labda madira, majora, sendo, powder, lipstick na kwa nini umesema kwa nini nifanye biashara? Sababu kubwa nataka nisimame mimi kama mimi, nisiwe tegemezi wala nisiwe mtu ambaye nashindwa kujimudu. Sababu kubwa nataka kujimudu, kusimama mimi kama mimi, kwa sababu mimi sasa hivi ni mama. Mm. Sawa, na hongera kwa hilo. Asante. Hapo kwenye kwenye swala la biashara, kwa ambaye anayeitazama uh, anaweza akatamani kumfikia Rahma na kuweza kujua anaweza kusaidiaje pengine kuhusiana na, na masuala ya, ya kibiashara na kila kitu, unawaambia nini? mm -mm. Yeyote ambaye anahitaji pengine kuwasiliana na Rahma ili aweze sasa kufanikisha au kuwezesha kwenye upande wa biashara. Uh, kikubwa ninachoweza kusema labda kwenye kufanikisha mawasiliano ni ile ile tu, atumie kupitia Tiki TV, kila kitu na mimi kitakuwa sawa kupitia kule. Mwingine atauliza Rahma hana simu? Simu ninayo, ninayo. Alhamdulillah nimepata ninayo, ila mimi kama mimi kwa jinsi na ninavyoona napendelea tuendelee Tiki TV hivyo hivyo. Kama mawasiliano mtu kaguswa kufanya yoyote, kuchangia hivyo nini, atumie mawasiliano yale yale ya mwanzo kama walivyofanikisha mwanzo, basi ndio hivyo hivyo, maana itanifikia kwa urahisi na kwa wakati na nitafanikisha na mimi inshallah. Sawa sawa. Na vipi hali ya mtoto? anaendeleaje. Kuna wanaopiga simu wanasema mjukuu, wanaopiga simu wanasema mwanetu, wanaopiga simu hivyo. Mtoto anaendeleaje? Ah, jambo mtoto mzima alhamdulillah. Jambo, afya yake nzuri, namshukuru Mungu na amelala. Sasa hivi kalala. Sawa sawa. Na hii kwa yeyote yule ambaye anaitazama na kuifuatilia Tiki TV muda huu, nipende ku, kuweka sawa katika hili. Naamini watu wengi sana waliguswa, na kuna mtu sio mmoja, baadhi ya watu na wengine tayari wameshafanya hivyo na wengine bado wanahitaji kufanya hivyo, kitu ambacho kimekaa kidogo tofauti na kinakemewa na akiruhusiwi hata kutokea kwenye Tiki TV, ni kwamba kuna baadhi ya watu wamekuwa wakichukua hiyo video ya kwanza part 1 na part 2 ya Rahma na kuwatumia baadhi ya watu wakiscreenshot picha na kuomba michango wakisema kwamba wataifikisha kwa Rahma na hakuna aliyefanya hivyo. Kwa mtu yeyote yule ambaye anaifuatilia Tiki TV muda huu, kwa nguvu ile ile ambayo mliitumia mwanzo kusaidia kufanikisha Rahma mpaka kapata kwake, kapata vyombo, kapata pakulala, kapata mahitaji sasa hivi limebaki swala kubwa tu la, la, la biashara ili aweze kujimudu. Kwanza nimpongeze, hapa tulipo ni sitting room kwa maana ya sebleni, hakuna kochi ndani, ana godoro la nchi kumi, ni godoro kubwa tu, sitaki kutaja brandi ya godoro, lakini magodoro mazuri ya yanayodumu kwa muda mrefu, kwa sababu hatutangazi kampuni za magodoro, ila kapata godoro ndani, kunahitaji kitanda, sebleni kunahitaji makochi hapa, lakini hajayazungumzia hayo. Anazungumzia biashara, ili kupitia biashara hivyo vingine vyote vifanikiwe, pamoja na wale wote ambao mmekuwa sehemu ya familia yake. Sasa katika watu ambao wamekuwa wakichukua picha wakiscreenshot na kuwatumia watu kuwaomba misaada wakisema wataifikisha Kitendo hicho tunaweza kukitafsiri kama utapeli, na kuna watu ambao wamekuwa wakitaka kufanya hivyo na wengine wamefanya na vitu havijafika. Kwa maana hiyo, tuwaombe watazamaji na wafuatiliaji wa Tiki TV popote pale mlipo, kwa kadiri ambavyo mlifanya mwanzo kusambaza habari hizi, basi muweze kusambaza zaidi na zaidi, ili kuwaokoa wale wengine ambao wataamini wamechanga, wakiamini kinafika, kumbe hakifiki. Kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwako Rahma, kama una chochote kile ambacho naposema kwamba wale wengine wasitumie kule, ina maana kwamba utumie namba ambazo zinapita hapo kupitia Tiki TV. Usiseme unamsaidia Rahma unachanga, alafu unatumia namba nyingine ambayo haipo kwenye Tiki TV. Kwa chochote kile ambacho cha mwisho cha kuhitimisha, cha kuhitimisha kikubwa kuhusu mamangu Naomba mama, popote ulipo, naniona unanisikia, vyovyote vile, usifanye kukaa kimya au nini, njoo tu nitafute, unione, mi nipo, naona, najua mwenyewe upo, na mimi njoo tu kwangu mimi unione, at least nikujue vizuri tu, hata kidogo, yani nikae tena wewe hata masaa mawili tu yanatosha kwangu mimi, na pia kingine nashukuru kwa wote waliofanya na waliofanikisha. Mungu awabariki, sina la ziada, hilo tu. Kutokea hapa Tiki TV hatuna la ziada. Nichukue fursa hii kuwashukuru wote waliotoa ushirikiano na ambao mtaendelea kutoa ushirikiano juu ya swala la Rahma. Nashukuru zaidi pia kwa wale ambao wamesema Rahma anahitaji sehemu yake mwenyewe, atulie, ajengewe, asilipe kodi tena. Kutakuwa kuna group la WhatsApp ambalo tutakuwa tukifanya hivyo na tutakuwa tunawasiliana pale na tutakuwa tukisoma mawasiliano na kila kitu kitakuwa pale, kitakuwa kinaonekana. Tutakuwa tukifanya namna ya kujadiliana na kuona ni jinsi gani ambavyo tutaweza kuendelea kumsaidia zaidi Rahma aweze aweze kupata kwake, ambapo patakuwa hapahitaji kulipa kodi, patakuwa pana utulivu, akiwa na amani yake, huku akiwa na biashara yake, na mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atakapoyabadilisha maisha yake kuwa katika levo nyingine ya kimaisha. Sina la ziada kwa sasa, ni kushukuru sana sana sana wewe ambaye umechangia, wewe ambaye umeomba. Kuna mtu mmoja alinipigia akasema sina fedha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 Kutoa ni moyo, si utajiri. Bye kwa sasa.